Sola aja gimana deh Sola deh Sola lagi. Gimana? Satu di sini gak ada nih? Gimana? Apa? Gimana katanya? Gitu. Hatu, hatu. Gimana lagi, Dek? Hatu. Gitu, gitu terus. Siapa itu yang kayak gitu, Dek? Iya. Siapa yang kayak gitu, Dek? Siapa yang kayak gitu? Sholat. Sholat. do, do.